Apaia arroio, aurkularia da ikatioan eh, taldean, eta bueno, beste... Euskat, errepikatu goi e, eh, euskat gauzak, baina e, plea indartzeko gidalerroak, fijo, zuek ja jarrita doko zuela batzuk, baina e, apatuko zuek bost. Bost gauza oso oinarrizko eta estieneriak, eh, ojo, cuidao. David Alvarezek aipatutakoak, baina, bueno, paka inventar la rueda kondo está inventada. Orduan, bueno, Eh, azteko, arpidetu blogetara. Eta hau da fitliren ikonoa, lehen komentatu dana. Azken finean, eh, denbora asko galtzen dugu informazioa topatzen. Bai? Eta sarian, bueno, dauen informazio kantidadiaz. Orduan, oso aukera ona da, eh, RSS jarioak jasotzeko da informazioa blogetatik eta lekuetatik niregana iristeko, epa, barkatu, erramintabat bat erabiltzia, eta horren adibidea Fitli lehen Google Reader erabiltzen ginun, ni Google Reader hil zanean, ba, fitli ditepa eta iruditza jat oso erramintza potentia, eta denbora aurresteko ideala, soberan ez daukogun gauza bat. Beste gauza bat, atzo komenta hozian, eh? maite komenta hozitxun batzuk. Erabili markatzaile sozialak. Bueno, tanok, edo isa danok, erabiliko dugu gure nabigatzaileetako favoritos atala, ez da? Bueno, ba, favoritos, hori, gure ordenagailuan isolatuta e, geratu beharrean, pues, aukera ona da, digo bezalako plataforma batekin, edo webune batekin, gure markatzaile horrek, gure favoritos horrek, e, kanpora taratzea eta danon eskura jartzea. Hori da pixkat, ba, lehen komentatzen duena ardura, ba, bestekin konpartitzeko eta pixkat danon eskura jartzeko, ez? Twitter, bueno, pixkat, <laughs> e, berriro gauza bera esaten, ez? Twitterra baitu. Nik eh, bueno, konfidentzia bat. Eh, nik Twitterrekin euki dotola amorro dio esaten dana, ez? Ze egia da, bueno, eh, Masterra Mailerako proiektua Twitterren inguruan indauen eta bukatu nauen Twitterrez onaino, orduan itxi nauen eta alako baten, pues berreskuratu nauen, ez? Eta konturatu nintzen, bueno, saturazioan ostean konturatu nintzen ja eh, followerrek kenduta eta benetan zentralizauta eta jende garrantzitsua josi bezalako jende garrantzitsua jarraituta, e, oso oso erramintza potentia dela. Azken finean hor jasotzen duzu informazioa pertsonen gandik. Pertsonak, supuestamente, eta nik ustot geixen okitzen dugula hori, filtro bat pasatzen dugu orduan. Konpartitzen dugun horrek, ja badauka berez filtro bat, pertsona horrek ja erabaki du interesgarri zadan edo ez, Orduan, pertsona garrantzitsuak e, jarraitzen baditzuzu, ba, azkenean e, oso, oso erraza da, ez? Eh, jarraitzen dut asun hor baitzi, eta ikusten duzu, pixkat, eta, eta horrek emuten dutzu, kriston informazio pila. Eta gaina materialetan adibidez. egisa da, bueno, ba, euskal komunidadia txikina badala, baina oso oso aktibua gare. Eta irakasle askok euren lanak partekatu itzen dituzte, osea, desinteresadamente. Ez da gongo plataforma bat oraindik, oraindik, <laughs> ingo dugu lan hortan, baina, baina hor jendia partekatzeko pres dau, komunikatzeko, galdetzeko, erantzuten dutzue, da, herriko plaza mm, erraldoi bat, orduan, kriston aukera da informatzeko eta komunikatzeko. Azkena da, bueno, pizkat, por los más intrepidos, o intrepidas, em, ba, baldin badoko zue gogua, zuen e, gauzak partikatzeko, ba, sortu blog bat. Oso, azkenean, RSS jari horietan jasotzen dugun blogetatik jasotzen dugun informazio hori, ba, segatik ez guk sortu, ez? Osa, guk badaukagu jakintza, badaukagu eh, badozkagu baliabideak, badaukagu gogoa, bueno, ba, aukera bada, ez, askotan lotxatu eta itxen gare, baina, bueno, ez dago guzetan lotxatu, oza, kontsumitu eta produzitu egin behar dugu, ekoitzi ekoiztu egin behar dugu. Eta aldugarazkenengo azkenengo atalera, eta pipa bat egin, eh, Josi? Pipa bat